Έχουμε κοντά μας πολλούς εχθρούς. γιατί What Wolf, γιατί έζησες. Εκεί ήταν ο άλλος ρε μαλάκα τόση ώρα. Έλα εκεί μπροστά με τον μαύρο.